quasi carino anime questa città topone no oh, oh, oh <laughs> la stantaga <laughs> che ho casa ci ha ancora di mi giusto No, no, no, no, no, no, no, no, no, Buona notte. Des pli, des pli eh, valor alia ago. Ne pagas ah. ne la notte. E pus la di eh, oni donas butero, oni donas butero. Aus mi radio. Yes, yes. Yes. Bone, ni apenas a nia lasta tago de mia curso. Do, odio, mi parola pri la lasta e eh, historia evento e kai io pri la cronico do mia gestitivo iaro do mila di povas parole pri historio kai poste pri cronico effettive nella lasta i iaro i ocasis checa in fenomeno in mi povas havi checa in ideo in por clarigi tiuin se ni estas plene en do esas pli facile tiu fare pro tio mi parolas pri ne pri historio uh, alia punto che mi volas clarigi estas che uh, eh, visias che gis eh, uh, nuna estas preta la unua i de quarta la decvina quina esas duon preta Eh, tio signifas che la lasta i lezione che mi dona sia mi dona per la carriera un mio noto e sed ancora uh, eh, ne sta eh, scrivita la la concerna parto tame mi dirà salvi che tio è sta ufficiale promesso di Gesù scrivo kai mi dono salvi tu e chi un Gesù spretta mi plana fini ebe be o tio bisognas ion da tempo ancora, se tamen mi volas eh, concludi la tuto, mi diris, de abaco al Zuckerberg, Zuckerberg estas la fondinto de Facebook, o do mi devas alveni al Facebook, ok, mi faro stio. Quanca mi ne successi ci tia. Mm. Do, par, mi par completa, mm, portino, ni povos tion naranci poste. To, jen, venis al la iaroi, en tiu ni parolis pri Xerox Park. Nun, en tiu iaro, iam la Silicia Valo comencis crescigi, kai en tiu valo estis interessa eh, interesa clubo, nova clubo, kiu uh, eh, heim fermentigita con butil clubo. Tio es clubo de studentoi, de nove, che do la tua generazio de hakistoi, che è membro de tio clubo inter la liai estis Bill Gates, che è Steve Jobs. Tio signifas che ni havas rectan ligon inter la unua generazio, la dua generazio de hakistoi. Uh, eh, tamen la tempo estas multe uh, eh, diversai. Eh, la furoraggio en tiu jaro, 1907 qui, estes iu computilo unita al taia, la uh, numero, numero estas la serie numero 8.800. Tiu esis computilo cio vi pola povas construi, vi acetas la partoi de la hardvaro che vi devas construci. Cai tio costis prescao 400 dollari. Mm. Giuste pro tio la iuna studento e povas aceti. Pro ciu i memoras, la nuova generazio devis attendi la nova granda computilo de dec, mini computilo podo po unu, por ec tusci computilo, char al casi lineraitis nel file. Nun, vi povas havi heimen, can construi la hardware. Tiu esas la plei alta nivelo de malfermitezzo. La plei alta nivelo de malfermitezzo. cioè vi construas cion. De la hardware gis la software, cion. Vi conas de via machino. tio esas uno e la plei varmai periodo pri la comunichilo. Homo in cio cetis tion amis la propria machina. <laughs> Complete. <laughs> Vere. Cai, cie eh, uh, gi es construita en io uh, eh, urbeto Albuquerque in Nova Mexico, cai tio uh, urbeto es interesse, cia poste Microsoft un sprechetto, un, un, un, un, un, la unua entrepreno havis traketo Microsoft, Microsoft Varo, Soft for Soft Varo. Estis fondita de Bill Gates kai Paul Allen. Juste en tiu urbo en Nova Mexico. Kio estas Bill Gates? Do, William Gates, la tria, effektive cia li estas, li venas de ricia familio de uh, oleo uh, entreprenisto de Texas. Do, li estas uh, filo de milionulo. uno. tio povas caridi, cia li povas caridi subit entrepreno? Tio, la mi valoras la pena, ni ne filo de nio, Li havis la mona, ja, en la familia, un uomo. Due li havis bonegan um, instruadon, Cia, en tiu iaro li esis studento en Harvardo, uno de la plei bonai universitatoi de uh, eh, Usson. Cion li faris? Do, Paul Allen ca Bill Gates scrivis interpretitilo de Basic. laboris hier op basic program linguaggio, do basic estas basa, ciò ne, en, esperanto, tio la signifo de la bordo. Cia gino midas basic? Char tio linguaggio celas al proximigi homoin al program linguaggio mi. Tio signifas che gie estas suffice simpla, uh, ehm, multe da mm, instruoi, ad nivela, mm, kio kio signifas alt nivela mm, distanza de la hardware compare sempre con so esos multe pli simpla kai pro tio eh, gi eh, havas interpretigilo kai ne combilo tio esos iom mm, nuanza aspecto mi ne volas tro profundigi en tio ci se se vi memoras vi havas punto codo kai machine codo tio estas la duobla natura de la moderna sufaro ĉu ne sufaro vivas in du naturoj kaj ankaŭ ni povas ankaŭ diri effettive, efektive funkcianta por Tio signifas che tio machine codo estas en la amas memoro, exemple tu disco, per anchor punto codo e la mas memoro che mi ha vas dossiero vi devas al clati por funzioni ci ne do vi ha vas alia naturo machine codo e la machine codo che funzias e la chef memoro che uno mata ram do tri naturo effettive fin fine la software vi scrivas tiel è un programma in bacio né? esempio basico por fare ti ogni devas au compili por transformi fondo codo al machine codo vi devas au compili au interpretici la interpretado mal similas a la compilado en la sequa senso compilado signifas la compililo che è questo speciale programmetto lega ci un alineo ci un linio della unua gista lasta ca i poste rimaccia sta tutto ca i produtta sta la interpretilo interpretilo ebre uh, no, non interpretas è interpretilo ilo, male prenas unu linio che significa uno instruzio un ordono kai remachas controlas, kai poste unu posta alio che significa che gesta smute prima rapida con con compilo se uh, eh, se io ocasas, vi tu istias kie char linio de kvar mine povas interpreti gin. Ah, mi eraris tie. To, tio esas la diferenzo. To, eh, vi pagas, vi havas preson per interpretilo, kio tio signifas mal pli efica, mal pli rapida, se vi gainas eh, pri la facilezo. molto foie tio casas en, en uh, eh, informatico. Vi povas gaini per, eh, per facilezo, se vi devas mal gaini per eh, laura l'aula flanco de etico, char vi mal proximigas de la maschino iu pli vi mal proximigas de la maschino des pli uh, a alla homa pes maniero despli pli vi perdas en rapidezzo ciu ne iure yes <laughs> vi spertis tio ciu ne anca un interesse no, tio es generale la mi un, un grava punto Do, ni revenos a, niai uh, eh, du Do, chi un casis? Io interpreto. Ili volas vendi. Kai ni chu mi memoras ni jam parolis pri un mixo, ĉu ne? Yes. Kai do uh, ili donis li us licenzo. Kai kio estis la us licenzo de Basic? comerza li starigis entreprenon. Do, ili vendis. E ili vendis dirante, nia interpretiro de Basic estas pli bona la lia interpretiro de Basic, il mercato. Estes multe varie interpretiroi. Ca ili faris bona, effettive. Ca in cio casis, la unua tira tago de la historio. ago ma la unua. Cioè, homoi, tiu tempe tute ne acutimigis a tio. Ciu ni devas pagi softwaron? Ne, ni copias cae donas al amicoi. se tio li scribis gravan letteron, diante tio, eh, ne plus estas la tempo, i diris, Bill Gates. Nun ni devas cesi tio. Se ni volas che informatico crescas, crescigias, crescigiu, vi devas resigmi pre tiuo conduto. Vi devas gani monon, enire e la concreta mondo, mine plua est la studento. No, imago, che casis. Do, Kencai bontis cae donis la monon, la notificates, sed la plei parto diris, pobo, porti, qui, qui, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, Bill Gates ne estis contenta pre tio. Cio li faris? Li starigis uh, um, jur attacon fortis en la fortumum la produktanto de la harvaron de Haltea. Dirante, acertante, vi, vi productas la harvaron por mia interpretilom, cae vi ne faris vian eblon por protecti tio estas eh, la angla eh, best effort tio estas tipa maniero por uh, la legio de la de la usono e kai angla i uh, your tradizio che i gais sto se se la tio fero sin kiki saltiere in tutte che il punto da mono e poi screschi la la entrepreno. dopo iam mi ne posso vedi che la luna Bill Gates e stis egle firma homo ciò ne e tutte tio signifas che è il milan cento sette now la uh, facturita resto quanto estes de uh, Microsoft punto milioni milione da to, iam granda. Se tio esis la granda eraro, ibo mo kai dec tutte ignoris ini. Mm. Complet ignoris. Tio esis grava afero i estis tri imago i estis du fondito e mia dex so post variaroi Precipe per tio però un altera i rigani smunte da mondo. Kai do ini injas da gerai o la lie. Se la mi constatis i bombo tutte ne constatis che la mia fero nova ti è una nova idea stai di entrepreno nur per soft baro i ne producta salvaro microsoft ne producta salvaro che è una nova fero ne mio antavo e fare stia che è una nova idea Ču vi memoras mi diris, vi havas pare blesoi arvaro ki sorvaro. Vi povas beni arvaron, donati sorvaron, kai la inverso do min aldenis al la inverso fin fine tio estas la nova periodo so baro iĝas la vera campo por gaini en informatica mercatica mondo ne hardware ne plu tio estis la fund fondaĵo de Microsoft kai nun mi vedas la fondaggio de Apple ancora la nuova generazione di hackistoi uh, in tio esos io un pli complica cioè antau e ni devas parole pli Atari Atari esas alia compagnio usona kai baldo monda qui havi seria ideo ni produzas nur vid luda software vid ludado la nova art formo della duona parto della dodeca iarcento la ora cultura e studori vi povas vere di etio vid ludado estas nova art formo nenio occasi santaue e io shangigia Unue, uh, generale li per vidutado, pri vidutado, unue oni copias la modelloi de la filmo e de la romano. Exemple, mi uh, creas uh, vidudon, qui es chef rolulo estas grava homo rolulo de filmo. Sed, iom poste ocasi juste la malo. Kaj la malo estis exacte un Tom Raider. Angelina Jolie estas la rolulo, rolulino de uh, Sofaro. Antaŭe estis la la la ludo kaj juste pro la sukceso de la ludo oni starigis filmon. Rigardo, tio estas ŝanĝo. Vi ludado iom post iom post dek jaroj pli malpli. Tio estas iom iomete la nascic tempo della moderna vitudado, in la nau de caiaro gi igias uh, vida vitudado, en cae cae rotoi, cae foie ogni copia de vitudado, nel imperso. Tio es la cultura studio di Epigrao. Do, mi reveno sal tio iniato. Cio casis? Tio es tri... Uh, tri mm, uh, la nomo fondinto è Bushnell, Bushnell en la sepdeca iaroi, kai eche en la sesdeca iaroi, vidi space war. Space war Esis uh, uh vid pri uh, cosmoshipoi kiu per la sero detuas alien cosmoshipoi en uh, iu um, computilo de Universitato de Utao. Kai di poste diris, do, oh, nun ni habas mai granda mai costa arvaro ni po va stare di mercato un po' tipo che giusto pro pro por io li uh, eh, stare di stile intrapreno chi u chi è su mercato è sti stile pong pong est sta stablo teniso elettroniche che evidenza i maghi io igis furoraggio entri in cheioi Cia, char entrin trinqueioi, en la ocdeca iaro e la iela fino de la sedeca iaro, oni havis fra bilardetoi. Mi comprenas fra bilardetoi? Yes. Uh, mi e flipper, mia uh, lingua dias pinball, no tio esis la en la sepdeca esis la nova socia ludo oni ludas la lie rigardas incitas criticas esa socia nova maniero kaj do ili inventas la vid in tio maniero do vi havas grandan skatolon kun uh, televidekrano kaj kun uh, joystickon la ludo esis pli simpla kun avas unu linio tie, la via linio tie, cae quadrateto, cae tri quadrateto movigas, cae li devas bus per tabu teniso, blanca nigra. Sen, esis furo ragio, vere furo ragio. Cae tu mi comprenes, la sa lo nor por ludi ludoi? Yes. Pasi, pasi tempo. Yes. Cae oni pagas la, um, per uh, uh, monero, per metala monero oni pagas la la macho oni pagas tri macho por unu monero tio es la maniera kai i tio es la gaino de la loca trinke iestro se la gaino de atari estas vi uh, luas i ludonas la scatolon sed kio casis Libe, o oh, pardon. Mi io confusito. Uh, io esse sbagliato de Pong. Se ti li ha messi se senza che se Pardon, corretto ci. Cha ehm um, Atari spertis problemon char ili ne donis permesson al alia companioi compagnio i starigi eh, vit ludo in portini Ili kai prodotti la harvaron kai la sovaron se ili es stroma grande e tio oni eh, de mani salili pida ludo e se ili ne habis multa e ili ne disigis la dua ferra ni productas la harvaron kai ni eh, petas ion mon mm, da mono se vi volas produkti vidludon por nia arbaro. Ili ne faris tion. Kaj pro tio ili estis venditaj Warner. Sed, kio okazas? Do poste, mia opinio, los gallimar. Do, kio okazas nun kun Warner? Ču mi konas Warner? Warner estas unu na plej granda grandai entreprenu in compagnio in corporazio e mi credas en Usono, sono kio havas la eh, la copyright oi pri eh, filmo e romano eh, musico do la cultura parto che si va sta di vidudo esempio pri io fama rolulo che vini havas la copyright de la rolulo li ne povas fare che di mi faras. Do, ili diras, do, bo, ne li produktas ni produktas libro en mi pos algo producti Ti Tio es la ideo. la inversa ideo. Estar en la tuta sistema. Se ili ne havas la capablon tion fari. Do ki ili faris? Ciu esa io alio a entrepreno? O oh, ti tu Steve. Ah, eh, ki il nominas Apple. Bone. Do Apple naskiĝis kiel produktisto de vidudoj. Steve, Steve Jobs e Steve Wozniak. Do, la ideo esti de Steve Jobs, stare in lento e breve. Sed, kia estis anca o Steve Wozniak? Char, Steve Jobs frappis la porta de io migliore ciullo Mark Kula, finno, kiu estis ex Intel ano, do homo kiu ricigis per Intel, kai uh, eh, mm, Jobs diris, do, mi volas 2 eh, milione da dolari e posta in entrepreno, mi havas bonan ideon, kai vi povas gaini mono da dio. Kai Markula diris, bone, mi comprenas, tio esas bone dio, tamen vi besonas iu technicisto. Do, mi consentas doni al vi io un milione da dolari, se vi prenas in Bosnia. Della sama gruppo de la sama grupo de populoi. Ciar vonia che si stegge l'erta en construi fisiche la hardvaro. Ciar la ideo estis vendi cae hardvaro cae sopvaro, ne cia mai posso non sopvaro. Cia su grava conferenza, cia su la vignezza de Judy Gates, non sopvaro. Ili es pi tradizia en tiu rilato. Ah, si vonia, laboris por ah, Hewlett-Packard, popo. Cia vi memoras, che ili fondigis la Hewlett che Packard fondis la intrapreme in garaggio che do vote di ni di va stessi miei nova i che Packard che ili fondas in garaggio <clears throat> pro tio e pure si fondita in garaggio pro tio ligo con Hewlett Packard che era uno condito a stiu Ron Wayne ingegnere c'è Atari che <laughs> do vi vidas de nove do ingegnere c'è Atari almenas ci tie no ci è sa spreta porti un fatto che io i li no mi devo dire che la nova uh, uh, Atari de Warner productis avis ideon produtti lud lute consoloi la lute consoloi è stas computiloi por computati Heimen. Tio la nova ideo. La malnova Atari venis en trinkejo. Nova Atari de Warner Heimen computado. Computati Heimen. Tio la nova idea? mal multe costa computilo, ne programmebla, no, fermita, ne mal fermita, fermita computilo, vi povas nur metti la um, cardoi, mi havas un citiu cardo, ce ne, estis grande cardo, mi metas la cardo in cagliutas, punto fino. Tio penso la feo. Kie? Alia ideo, vi eh, per cablo, <clears throat> uh, comunicigas la lut consolo con televito. no la lut nova metafora è la sede commutati per autrarle tra televito. Tra la televito. Ah, solo la televito. Più senso. Questo è anche un nuovo. Nova, nova fero. Cioè, antaue, oni construas kai la clavado, cae la ecrano. Se tio multe costas, la multa costa parto, la multe costa parto de arvaro, esa es la ecrano. Cando tio homo de buona li, en ciu heimo de usono, estas nun televidu. Non li usugi. Cai, char, homo e volas coloran televidu. Nista rigas bel colore, nun Tiel che ili anco veni, povas vendi colore in televidu anche tio è stato fermo. Ma la mondo vere è changia, changia di mm. Yes? Yes, Dio. choose Steve Jobs, nei havas la ideon usi la computinum por educado. Ne. Ne? Ah, ne, ne, ne. Mi opinis che tu esos la fondo della nomo, ideo che ogni donas alla instruistoi pomon? Tio estas mito. Ah! Tio ne veras. Poste ili retro verkas la historion. Tio ne veras. Efective, es is grande peno vendi la conclusione alla lernenga. Yes, yes, tio casis poste, ne ancora ne. Tio esis posta 1984 una Macintosh. Ni ni ne haus Macintosh na kolo. Ni ancora ne haus Macintosh, ti as la nuova parte. Mi clarico sa al vi, nesis i nesis i de Steve Jobs. Es de alia com. Cioè, attendi un momento per Dio. Do. Chi un fare scrivi, ili vendis el loca i foiroi. La nuova computiro che non mi Apple 1 Kai la tua computilo è Apple 2 scribite per tio maniero, un per tio e shainas la latina maniero po scribi, do, io se ne en la uno iago, 1976 kai 76. En tio, e po giù, Steve Wozniak faris la flexibla disco. Au floppy disk. La flexibla disco estis granda inventaggio cioè con un vivo posso mas me voro un trai un porti tra i alla mi può dire che tio estis uh, tio estis um, ehm, um, mm, effettive grande novaggio uh, eh, tio uh, computilo Apple II è sin malmute costa nur presta o quince come est presto pinzen dolaroi con malmulte, suffice malmulte cae ili volis vendi por duce lui vid ludi, cari li havas iun heredaggio de Atari cae anca un portilo officeion en la heimo tio est la lia granda ideo sat on for origin sulla dorso yes yes exactly speciale sai mi ha visto ciu bene oh dio per ciu vi tenas dio e ne vedo ora di ci valora smun <laughs> essa sbrocantaggio e e ci ancora essa se mi ha Se ĝi estas en via subtetaĵo, mi povas garanti al vi, ke estas homoj kiu ĝus frenezaj por aĉeti de vi. Mm. Mi povas peti multe da mono. Mhm. Yes. Io hmm. <laughs> speciala speciala è speciala tailorita sacco por ecco. Yeah. Ili ili fare stion. Yes. Dorsal. Yes. Incredibile. Se foto vi in mem kai en mento enviare patch of vi vi volas vidi. <laughs> Tio estas la unua calcul tabela softwaro, VisiCalc. Kio estas calcul tabela? Estas la avo de Excel, de Microsoft Excel. Tio estas la unua, per etis por epos. Char se volas contiki, conto teni, exemple, de via ma grande entrepreno, de via familio, o io simile. Do, ili vendis epos du por tio, ancao, ne nur por ludi. Kai ni povas diri ankaŭ ke la budisto e esas du budisto e kiu a eh, du eh, ne du soft baristo specialigitaj specialigita e Roberta kai Ken Williams che poste, e la Milao de Cocktail Stadio Sierra Entertainment Bana entreprenu nur por ludado. Cai mi laboris en Epoldu, in tiu iaroi. Sed kiu volas fari nun, mia eh, Steve Jobs, li volas tarigi pli bona computilon. Cai do, li iras al Xerox. Cai sta extarigas, extarigas in tiu iaro, dis 1983, io cum laboro inter Xerox kai Apple por por porti extern la resulto in de tio computilo alto kai la la celo estis ancao iri alla educato sed rigardo rigardo la iaro quar iaro estis tio tio rilato ege malfacila ege malfacila por costruire tio grandiosa computilo che io Liza Lisa. Oh, diras che tio esis la nomo della fiancino de Steve Jobs, o esti, se ne ne us vera stia stio, chi al gino mi des la Elisa, la omi anco es pas io al voco al Eliza, lia programmo che chi un primi parolas rilate alla Turing in Italo Ludo, ci vuoi memora stio il programma che ho un parolito. Se ne gravas, la nomo. Poi oh, la cero è trasporti alto alla mercato. Sed uh, antaue, nel 1981, Ivo Mo vecchigias, cae produttas la unua pozzo Ivo Mo, modello, cioè la unua persona con cae i poste devas io hasti. Char, uh, eh, hasti. Char, um, mm, kia di bomo esas la granda di bomo, kio Cae do, ili esas iom mal grande compare. Cae, tio es presca un fiasco, sed por tio fiasco ni al al mil, iago mil, estas grava jaro in kiu alia afero ŝanĝiĝas sed antaŭe mi volas diri por fini tiun parton antaŭ 1984 paroli pri la brita vojo kiu de Sinclair estas alia epizodo No, Sinclair estas Sir Sinclair, genie inventisto, che li havis grandiozan ideon lista registrion spectrum es latina nomo fantomo o spectro spectrum zo obdec a nomo della computivo la preso della computivo in mondo e centimbre kai chu vi sias ki un grandas ki el niai niai epokai eh, portable computer. Esa grande nur sam kia la clavar. Mal pesa, mal grande, eleganta, se vidas gi vi miras. Cha fresca o esa segara la computer de Paula, che la grandezza. Sen sen la ehm um, ecran. poco tipo ne i nepos stare in là, ma mal di che de nove la idea por uh, eh, connecti alla computilo san per pardon la tele di dio san chi è la atari se li estis li ne esti, jos estis li che habis da io rudi programmi lerni. pro educado la educada cero esa scitie de nove brita io caso so dio Do, e eh, che eh, sti che che problema do ci mi sia sta zo che significa zo sta zero cha ene estas sta de nove tio eh, microprocessore la zo x o octec de de federico facci de nove <laughs> kai ehm, la problema es que venis el francio, la problema que char veo, ya en 1900, a blanca anarquismo. No, mi mí me va a estar en el que hoy ya blanca, nigra, au ion en mezzo grisa. Pacisma acto blanca estas acto en kiu vi eniras computilon, alies computilon, sen raite, sen vi faras de nion malbona. Vi exemple scribas ion en la hem pagio. Vi la vi lasa subscribon, mi estas citie. Do, vi ne estas segura blanca e artisto e igio poste en la maldeca iaro la securi uh, oni punga si la la play bona maniero por solvi ti un problema es mal multe da home che es ti matematichezza che io di povas eh, trapassi la muro e la sovvara i muro se di esempio esti sion en la io iukiu successis ili en la servilo de Guo, de Gulo. Eh, li agis de qui. La tagon poste ili ricevis telefona voco de Larry Page, la fondinto de Gulo. Vi nun venas citie celi, kial, ha mi donas al di un milione da dollaro dolaroi cium jaro, por labore ce mi. Mi preferas tion. Do, tio estes unu maniero, mi diras ciam è studentoi. propodu fare tio, no, che shangi via vivo. ple se vi avas tio in mes maniero, matematicamente che sa. La nigra è essa tio de tuas. La magone. Lo i e nira ska i de tuas tio de la computilo. Exemple formatas la tu disco de tuas la dateno. Tio anche un caso che fuori. Do, eh, tiu tio jaro, 1986, es la nua blanca acto, agado, me la mua ago, specifa ago, blanca achisma ago, farita per spectrum. In per la lia spectrum, cara eh, tio signifas extenden iom pli ova, set tio ne gravas, char jam esas tio E kio ili fais? Ili se en super cray de Francio, kio controlas la atom bomboi e muro roa, la pacifico oceano tio havis grandan bruonen a mas comunicilioe. Ah, ah, estas dangere. De tie venas nella ideo, chiam vi parolas per i hachisto, ili est dangere, i malbonai, ili poas controlli che detrui la tuta il mondo, e sta la tria non do, de tio episodio è franzio. Se tio, chio caro, o casa sta Sinclair, tio presca o sin chigis da intrapreno. Iuna homo volas aceti Sinclair computilon, cae la gepatro dias, eh, tio es acha, tio es dangera, mi ne volas vidi vini in prisono. Ciar vi per telefono, vi e diras alla reto, ciar e che stigias reto non, e che stigias la reto, eh? effettive inter reto, e che stigias en 1882, chiamoni volas contattigia pareto alla lia retoi, pro tio inter reto estas plura reto kiu komunikas kun alia, che la ĉefa reto estas tio arpa reto ĉu vi memoras arpa reto mi parolis pri tio ke do per rigardo la la jar do homo en un sono povas per telefone kontakti con kutilon eh, en eh, franca con kutilo kiu kontrolas la homo en muroa sono pacifa con volo pacifico oceano francio europa tutte changio, ciò ne, cae tio sentigis in clè. Cae anco, tio è sgrava, cia giuste venas tio cultura e dio pri la dangere, dangero de hakisto. Do, non mi grande sgrande della opte cagliaro, cae uh, ni è sgrava momento por pausi, tec minuto, e che forte ni faros la a niente Thank you. alla iaro 1984 quar, ciam le nove cio changigas, io presca o grabas por la moderna parto san ciel 1936. San tempe, uh, sen dependa i evento e ocasas la samia. Che foi ocasas in historia? e un chisri informatico, ni iam vidis 1936, ne credeva iaro, alia ne credeva iaro, esat dopo noi si sbagliarono Orwell ci rimemoras ni paroles pri fantascienco eh. do kaj uh, eh, um, amas e stare komunikiro starigis ĉu komputiloj estas la granda frato estas la granda timo de e kiu povas kontroli la mondon do la distopio compare al uh, revo de uh, Vannevar democratio per computilo Ciu dictatorezzo per un tiro ti ho esas un uomo parto. Due esas borsa di spalo. Uh, eh, ti un borsa di spalo si inchigis multa i compagnioni, dus gius andau la comenza della Iaro, ca è la fino della Enco Guta de Poco. Donne, lulut con lut con solo e. Almenau, Gis la Nintendo e poco, do ogni povas spari do, poste, Ni ne farò lo stroke sed, nella eh, tua eh, parte della Ocde iaroi, la centro del mondo virtuta è stasia panuio. Do Nintendo, ne plus mi sono, poste o sono copios, sed igios Nintendo. Tio è stato la falo della Usona ca Europa, mondo. Kai, in fine, avvenis a Pozzoi di Bomo in 1981, kai io portos al Vindoso, ni vidos io, ie, en citiu iaro, kai por contraustare tion, anca un Macintosh, de kiu estas la tria fenomeno kaj uh, eh, yes la kvara estas la romano neuromante neuromanto de William Gibson <clears throat> kiu estas la romano cyberpunk a parole parolis tio in tiu romano oni starigas kiel heroe ero akisto kiu eniras rekte en la reto kaj per insulo de la reto eh, eh klopodas savi la monton de la diktaturo. Do, la ideo de la glo tut, tut globa reto venas ci tie. De cyberpunk romano, neuromanto de Gibson. Iam fondes... Neuromanto. Neuromanto nella la angla neuromancer en la itala neuromante o neuromanto e estas mem comprenible strange vorto o nova vorto yes yes, creita del autor neuromanto, tio signifas homo tio per la neurono iras en la reto ah. neuromanto e Gibson sono William Gibson estas la uno era più fondinto di tio avanguardo, Sidor O, qui est situa la pinto del ciberpunco. Cha ili diris, do, in libri, unua foie, pritractas literature la retum, la mia retum, la texaja reto La reto cio sta in lingas postem, la naudica. Se mi ne volas tro paroli per tio nia parola scritta. Cari, anca, sama iaro, libera soffaro. La proiecto nu, cari la fosso fo, io signifas verso vara fondaggio, verso fondaggio, posti di orientao, fondaggio. Lo ricordo chi ho da ventoi, ciù mi... Ne, mi, mi forgessi ne mio, cioè <laughs> adesso ti un da, la samo chiaro, un po' la spinti. Ricordo, uno, du, tri, quattro, hai qui, tutte sempre pendenti. Tutte sempre pendenti. Doni, ha parole spriorbe. Ni iam parolis iom pri la mm, vorto mm, da encomputate poco, mi non volas aldone ion pri Commodore. Commodore est, est entrepreno Canada fondita de io iudo che eh, io fugis della eh, mine mine e de Auschwitz io uno è la sopravvivente de Auschwitz ebre se uno è che eh, io ege suferi su una la nazia e poco che sta lì sempre prima in Canada qui tai macchine e la bibliotecai che poste lì uh, turnis al computilori HD frappis la pordon de Steve Jobs en, en la sepdeca iaro por accetti Apple. Cai Steve Jobs eh, di, uh, diris tium granda ciferon cai <laughs> li diris do ne tampon. Sed tio esis grande raro effettive. Cai Commodore avis iu gloran momento nella frua e octeca iaroi, cai la modello 64, per cui ciui iui e li avis, estis la play vendita vendita hardware en la tuta mondo pli o un milione da exempleroi che et iu recordo ne iu gainos kia cha podio o hardware e shangi justia rapide ech ipad, ni ne havas un milione da sam tipa exempleroi to tio es sa recordo la play vendita computilo en la mundo es es cómodo ses de cuatro do tio es la tuto pretio e poco me da ora mi ne povas paroli pri intento se ne gravas do mi nur volas diri tio che Mario, Super Mario, Luigi, tio simile e beh yes, Andre do tio japana mi portino paroli pri tio se considero che tio es esposte ne estas recta. Ili resta regis tion ideon por havi ut consolo ce emo, sed ii havas grandiosa ideo. Ciu ideo? Antaue ni produttis nur vid ludoe por la antaue vid compagnia. Poste, ili construis anca la arvalon, sed ili havi cui ideo. Unue, havi posh vid ludoe, comportebla exemple game boy. Que tio es la nueva idea que portos al post telefono. Que efective, exemple iPhone, estas anca o post dilo. Mi hay lutas per tio. Por tio unua ideo dia la post. ludilo dilo. Es una grave idea. La dua grave idea estas starigi culturon. mi povas tui reconi la Nintendo stilo. Uh, ah, che dire, colora, io naiva, uh, ah, son kiel Hello Kitty, che è stata japana de nove, animea, manga, che è cultura de mangao, animeoi, che è la japana cultura, la nuova japana cultura. Che i mi sta liga solo rol uh, eh, e esempio di Mario, che è stas, Italia devas diri. Do, gitara laboristo, uh, <laughs> tuba laboristo, che laboras por tuboi, por acqua tuboi, kai uh, Elina skigi sentiu iaro e kai eh, ancora uno di rasdudo e una sama ludanto. Do, tio essa grava ideo nova starigi serio da lud da e con la sama roludanto do mi povas diri al mia filo che ho già scritto. Mi iam ludis per Mario, ciu vere. Tio è sgrava, è sgrava lingua di la generazione da vi tanto e sta riga snova cultura. È sta snova cultura della della Roma storia effettiva. Kai vi vidu Mario è sti il mal bo bone segnita in lockdown kai ciu vere che nun che ogni anche o nella intrigo della vidudo e estas aludoi alla antaue ludoi ci vi comprena a ludoi alla ludoi eble <laughs> mi ne volas por oculumo o oculumo yes ci vi comprena kio mi diras chio es nova afero chio es nova afero inventita della japan de nintendo ne nio havis un ideo antaue to chio es la tuto pro tio mi albenas Anche io mi ha parolis, prezzi per buca. Ci sono parole su libera sovvalo? Io ho ne multe, ci ne? Ne doc, do, eh, non ho parole per Dio, ok, per Dio. Non posso anche parole di nuove per libera sovvalo, che i posti ne abbiano solamente un po' show. Sed... Uh, eh, yes, un po' a stiamo fare, ne gravas la orba, che, che case. Do, la fundito di Dark Bar è Sir Richard Stallman, o oh, che si sarà la fondito, o oh, può essere. Se mi vuoi memoras, Martin Audis Stallman, ci vero? Kai mi ec uh, parolis persone con lui, mi havas ec foto con lui. <laughs> En 2007, cia li estis la invita preleganto en uh, uh, pri etico, di forma etico e mi anche ho chiesto por mia prelego ca e ni io mi discuti ca e vero mi discuti con lui char mi sta la isla kernan de a maniere mi povas iri per libera sovaro alla fine e usanto e usanto chi ne volas compreni la funziado la blanca scatola alio nur nigra scatola char tio es la grava problema del libera sovaro vi estas libera, ci estas libera, che ci si rifas? Liber, liberezzo nul, estas la liberezzo pri funziale. Vi raitas funzigi via in cie ci aina cele. Cae vi dici, un po' di un'idea, tutti onestas, normala, ne, se vi loggias en Irano, exemple, multai usonai sopvaroi vi ne raitas funcii. Li diras, cie cae aina ce. cae ancao, se vi vol, exemple, ciu vi iu el vi iam legis tiun contracton antau la instalo de sopvaro? Ne niu legis, <laughs> ciu ne? Yes, sed kiu vi diras, iam vi diras, I accept, mi acceptas tio signifas che vi subscribas contratto exemple kia vi instalas windoso estas contratto che vi nenia usos tion por terrorisma in afero lao la Patriot Act de Usono do vi diras oh, oh mi ne estas terroristo mi tion ne ne do bone sed estas grava limo effettive cia kiu decidas kio estas terrorisma agato Exemple, se io venas en via computilo che usas via Windowso por io aferoi, estas via culpo. Anca, char vine protectis via computilo. Liberezzo ze nul. Liberezzo nul. Io vine volas nec audi, iras Richard Stallman. Richard Stallman laboris en Moito, en la sep decai. Estas la lasta unua generaziano de... Um, la acquistoi, l'asta unua, della unua generazione. Post la disfalo de unixo en dialectoi, ci mi memoras, ni diras, ni devas refari tio. Fatte gnu signifas gnu, cio estas tio besto, ci mi conas tivo bestos gnu, ne estas unixo, ne unixo. Giuste li volas restarigi la tutan operazioma sistemon, con diversan proprieteman licenzo. Nur por la licenzo li faras tio. Liberezo 1. Modifi. Modifado. Vi raitas modifi sovvaron lau place. Kion ci signifas? kia maniere oni povas modifi software? Ĉu you havas respondon? Implice, kion ĝi signifas? Kiom da naturo e havas software? Tre havas diversa in naturo, ni diris tri antaŭ, ĉu ne? Ĉu vi memoras kiel? Machine code. Yes? Super, Yes, sube estas funciado, funciado, kai supre estas un programa ingo punto punto punto punto. pone. Pone. Por modifiki o video vas fare. Videvas habile blenson, modifiki o. Cio mm. machine code au foto code. La foto anta code. Foto code. Tio se mi ke havas man permitezo. Val man permita noto che Dio è implice. Ne recta liberezza. Esta implicita liberezza. Vine raitas nur doni la machin coda. Yes, io. anca doni tio. Kai tio effettive, esta liberezza du, kai fonto kai maschinoro odon do oh, mi partizioni amba sam tempe ne disige chi on faras microsoft venda sa vida maschinoro ne venda sta fonto codo mi ne ha sta fonto ne vintoso how they uh, work. Mi ne povas tuši gi, mi do akur funksii. Tio signifas mi tenas la potenzon, mi estas sub mia rego. Mi dira, ne, homoi volas esti liberai, havi la potenzon, demokratio. Tio es la ideo. Cai tri, tria grada di vi posso vidi che tio esas crescica i liberezzo stupo 0 stupo 1 stupo 2 stupo 3 ci ampli libere uno è stas costruito sur la lia yes disdoni pubbliche libunigoni jes grava punkto. Ĉar imagu, mi prenas uh, software. Mi trovas eraron, ĉu mi raitas ŝlosi la la uh, plibonigitan kai vendi nur la maŝinko, ekzemple? Ne, tio estas kio okazas al mixo. Unix es dividite dialecto. Por eviti tio li starigas ni prezu Vi devas devis doni publike la pli bonigoi se vi modifas vi devas disdoni estas temas pri comunuma cresco ne individua grupa nivelo cae tio ni parolas pri virusa efekto chial cia la problemo estas cia vi usas cune libera sopvaro un comerza sopvaro au marfer mi fermita kai malfermita same do se li combinas sofaro gnu sofaro plus ne gnu la resulto por la licenza deva essere gnu la legge kai la fondaggio la libera sofara fondaggio protecta stion che foie publica entrepreno, exemple Dell, exemple Microsoft, volis dire, do, bone, tio, esas bona, tio libera software, ni enxlossas en granda scatolo, pene mio tio vidas. Se acquistoi, blanca acquistoi trovas, ca instaligas, ni portas vina la cortumo, ca e vim, ciu vi memoras che ocasis al, al tea, per tio cortumado de eh, Microsoft. Ne, ne, ne, ne, no, bone, ni resignas per tio software. Ciar, la fina ideo, de tio revoluciisto, cia li vera estas revoluciisto, estas detrui la commerzan software, li volas detrui. Li diras, ni devas, kiel viruso, infecti la software, un che oni ne plus gainas monum per software. Cai la responde estas, kia maniere ni pos gaini monum? Cai i la respondo de uh, estas, tio ne estas problema. Cia, vi productas la software, vi estas la plei lerta per tio software. Tio signifas, vi donas la solvaro. Ču vi ne havas monon? Lernu. Tio esas la man libro. Trice pagioi, lernu. Vi pagos per via tempo. Ču vi estas entrepreno cae vi dira, ne, mi devas proxim semaine funsigi la tuton, pagu min, mi pratigus por fin. Mi esas la plei erta. Tio esas la du manieroi por eh, enigi mer la libera software. Ciu tiu fuxias, yes kai che foi iesque foi ni, mi devas. Se tio es la ideo de stan. Giuste in ciu jaro 1984. Kai tio havas anka uh, eh, gravan rezulton poste, ĉar Do, oh, mi, ĉu mi tion? poste 1991, ten nove uno almeno sinuso che venas de Linus Torvalds finna di una studente pre-informatico che in sesmo nato e della longa vintro scribas de la unua linio gis la lasta linio la kerno de la operazioma sistema de unu qui ustavman es in ne successis fari li esis ege lerta dudec unu iara già cae nomis gin linus linus, linux cae tio esas sam kiel unixo tore faris la tuto cae li donis tion en libera software licenzo E kaj tio ŝanĝiĝis iom la mondo efektive ĉar tio libera softwaro tio un sistema, o oh, tio estas una nuova nova operaciuma sistemo iĝis la kerna por la servilo de interreto sed por klarigi tion ni devas iom atendi char un mi deva sparoli pri la macintosh pri dintoso che o casa se vi vidas la linio che o essa linus torba ad essa la teria generazio de hakisto se ni devas ancora vidi che o casa la duna no, non mi vidas la duna ebbe a mia flanche do mi diris 1981 pozzo tipo la nuova persona con putilo nuova metaforo con putilo per persona chi è metaforo nuova? persona con temas pri nova difiniga metaforo. Tri dec mil exempleroi en la unua tago. Tio vere signifas che ciui attendis tion. Do, estis basita sur Intel, processoroi, havis kiel sovaro Microsoft Basic, havas texto pri unua tut texta vidludo. Vi legas pezzon de romano, cae vi devas electi cion fari. Cae lau vi electo, la romano shangigas. Exemple, vi estas en caverno, vi vidas du cordoi, unu dextre cae unu mal dextre. Se vi diras iru dextre, vi sequas in voio. Se vi diras iru mal dextre, alia voio. Ciu vi comprenas tion eble eble yes eble io esas io specifica parto io che tutto e alla grandam loro nella sedeca e che fuori con poste chi la un grafico pli alloga nur ho visto e eta gruppo ancora creas sviludoi esempio mi se ne grava spiensa presso il centro come la tutta mondo Uh, estas anca o speciala ai programmi in bajo e pretiro, se io interessi già, se è stato più informo sempre. tanz. Estas la tu programmi in bajo e por crei specife tio in uh, avventuroi. Estas strange, char vi cai scribas programmum, cai scribas numero. Cai la omitio esas interesse. cioè videva să rezoni exter la libro en hipertexta maniero. Sed ankaŭ pri la romano, pri la intrigo, do estas interese. Fakte vi devas plurale plu, plurajn romanojn. Fakte plurajn romanojn, ekzakte. Multe branĉoj. Ĝuste. Kiuj fakte ili povas tamen eh, reti uniti Yes. Yes, dependas de la dipende dependas de fantasia dipende dependas de miaj e anche ankaŭ imago. se vi havas en via dorso sacon la shusilon e vi repuntas la cordon vi povas manteni se vi ne havas vi devas ŝanĝi la historia do vi devas hanko si kio havas la rol ene che esas formu da vid ludo interesa al vi exemple ne es ma multa in esperanto che è tre o quattro gi es tu en texto ne ne grafica ne un texto yes yes oni post anche nun un Antoni Bildung exemple se vi a ah, mi vidis disti un uh, eh, en museo Estas si u aventura en museo che dove vi la bildo de della pentraggio di tiu museo che vi devas di de della bildo e chi ha un tion fare chi diversa se non, non tempe vi povas fare ti una Sed, se la originale estas nur un texta vi devas più rimani e chi sempre Ilyich sono ancora loro di the guru informs about arts how interactive fiction cioè, caricato if se dell'angla interactive fiction active, active yes interaga fizio in esperanto if se vi povas trovi che Nun non esas libera i software vi povas deshuti vidi la foto vi povas changi se vi scribas al disendisto e i helpas al vi esas anche o tri o quara in esperanto ecc multa e la franza post la angla relative multa e tema sprieta comunque so, io è questo specialaggio se vi volas mi povas parole che vi poste Eh, se vi volas es la ido de tio Fulipo, de tio movado literatura avangarda movado pri experimenta uh, eh, literatura en la sesteca e Georges Perec, Raymond Quignon, la stile exerzo e tio, tio maniero pensi literatura un kiel puto. Estas, i, estas la idoi, se vi volas. Ciui conas Edmond tio literatura? Yes, yes. Estas <clears throat> stil exerso tre bona teatro de esperantisto. Yes, yes, es un bona tradukilo, tradukado parte. Kaj do, um, yes, to tio estas profesor Ingomo, kaj tui, minacento de tu interreto, la funda fundillo estas por tio por no, per tio i due protocolloi tozzo po cae interreta protocollo cae uh, transfer computila protocollo se mi bone memoras ciu bone yes. danco gruia cae che foe mi memoras la signifon de acronimo e sa stie in lunga la <laughs> documento rofo Es est documento de interretto, est al numero 6 6 6 documento aperas unua foie in mondo la vorto interretto, che tio sta la protocolon por comunichi la retto in un'un'alia. 1908. Do, tio estes un infero. Cae nun mi vidas macintosh To, aquí un de 1984. Jobs è sta nervosa. Corpo suo i bomo. nervosa. Kai Lisa ne iras, Lisa ne iras, Lisa ne iras Kai Kim G era se 1983, al estas del tri, ma rapida. Ma con Putin sa poco, se la Harvard ne sutena sta idea. Che Jobs è fresca un usebla. Kaj kio ni faras? Li serĉas managisto por la entrepreno. Li diras, ni devas filiri de la amatora periodo. Mi volas serioza managisto. Kaj alvenas managisto. Estis io um, Don Eldridge de Ibomo, kio estis kontaktita, kaj bedaŭrinde por Apple li oh. es estis bedaŭrinde, ĉar li estis ege lerta homo de Ibomo, li konas la komputila mondo, kai beta orinde por e por venis tiu John Scalley Kiu estas managisto de Pepsi Colao? Mi mangu pomo de Pepsi Colao, kiu konas je kun kiu? Nenio. Tio estis la grava eraro. Ciao. Kiam ili in Milan sent do li diri, do li videvas, vi habis problemum in Xerox. La problemum in Xerox est es che vi ne bone eh, laborigis ili. Che do li starigis alian proiecton, paralele a Lisa, che est la proiecto di Macintosh. Do, est lì che volis Macintosh. Ne Steve Jobs estas fama fotaĵo en la mm, jara la prezentado al la kompanio de la novaĵoj. Steve Jobs havas Lisa Jones Kelly House Macintosh. Stranga fero. Du konkurenza e computilo e della sama compagnia. Tio significa che i di boccia su un cum la lia. Jones Kelly e Steve Jobs. Kai por fari matitoso, chi un fara c'è un scale che è magisto? Lungas A La kerma homo de alto, vi dirà, vi vite besonas la tutta Xerox Park, Omaro. Vi nur besonas A che Alan K de servis matitoso. Kai Alan K ne metis la idea educado. Nesti Jobs, Poste ili revertis la historion per diris do Steve Jobs es la granda santa homo che fa questo video. Ne! Tute ne festis Mi vola spostare la vero. Do, bone. Dio eh, estis, Dio estis la... Do, fatte pro Dio le nove unu butona muso. Alta e crano, ne? Cui memoras? Verticale grana la macintosioe nie horizontala verticale grana cae... cio alia? Rapidezzo Rapidezzo Grafica interfazzo Grafica usula interfazzo lui, grafica usula interfazzo cae... cio alia? Rideto Chi è sgravega? La nuova definita metaforo è sta scomputinoi sia amicoi. Ciò vi memoras di un tio ridetto de Macintosh. Estas, io impono, chi è? Io le dico vi salvi chi qui, ma è la sulla condottina. ne ti mi mi, mi è stato che servo. Ti è stato fremda de dei pomodori. Tutto freddo. Ti es la grande ideo. Ok, la bolla di una scala è spreia anche. E fin fine, ha visto la ebra tion fari. a fare. Ok, sta lì di ma in tosia è stato la idea di ne Lisa ne ideo effettive de Steve Jobs, tio resta uno è la propaganda e celo da Apple nun. Uh, memoru che uh, Alan Kay in Xerox Parca e Atari, ancao, samtempe. che en tiu iaro, la grande ideo estis havi reclamo, fame gan reclamon, prima in show, c'è Super Bowl. Super Bowl è la play uh, eh, vedita delle vedite delle vita evento tra la tutta Cusono. Tema spri ma grava macho de futbolo. E ciui Cusonano i riguarda stio, che in la mezzo è sta reclamo. Tio reclamo è sta la play costa. reclamo, reclamato momento della tutajaro en insomma. Kaj Apple accetti tion momenton kaj starigis reklamon. Kaj la registoro estis Ridley Scott. Ĉu vi konas tion nomon? Estas sufiĉe fama registoro en en sono Ridley Scott. Uh, Platoon, uh, Blade Runner, multae film di Faris, cae ancora o Faris, Ridley Scott. Ok? No, suffice grava ad Olerta, che mi ha visto un video, mi vida a un aperino, che gimnasticas, curas, con un martello in la mano, en in grande chambro. E in più grande chambro è sta sfiroi, e caritristai, che rigardas televidon, un granda visaggio della granda frato che okay? ogni posa reconi di tio ecrano la uh, ideo che tio granda frato è sta ibomo memoru la iaro la iaro di orwell ci alvenas curas ne mio attentigas a ci alvenas cari rompas la ecrano le ibomo che vidos apple computer think different pensu diverse ci vemoras think different estis la slogano de Icomo, de la fondinto, che li diras, do, estas ni, non regas la mondo. Think different, pensu diverse. Tu estis recta acta co Icomo. Do, hasta da utili, che in insitio un fare, tu esis uh, Steve Jobs, John Scali estis lerta managisto, tio li latte, dis, do, mi attacas si uomo recte, clare, sem probleme, pam, ni diras, ni esas la clei forte. Anda Shanjo, Anna di Tosho, Jus. Per la grande Shanjo di Mekin Tosho è sta vi pova smalfermi e pol con putiloi, sen probleme, arvaro che so farlo. Macintosho è sta la perfido della la Cioè, è sta tutta fermita imago, se vi voas mal la hardwarum, vi deros racetti speziala ilo quio conomigias mec mai. Temas pi trancilo, aparte, construita, por malfermi la hardwarum. Ad in case vi ne povas mal Ne, cae ecce, onni ne povas ecce ne mangi la funtocodone mi ne povas malfermi fonto kodon en uh, Macintosh. Mi per tiu ja. Do, estas granda ŝanĝo. Kaj pro tio Steve Jobs kaj Steve Wozniak forlasas la entreprenon la jaron poste, 1985. Do, Macintosh iras sen ili por multa jaro. Sed tio kazas poste, soy como habis dio Microsoft basic and kai ili estis tutte ili ne comprendis la valoron de operacion sistemo sistema kai pro tio ili accetis de Microsoft a Microsoft ta dos tio dos sta display <clears throat> pardon ekrana cae efective estas povra versio de unixo malpo, malpo, malpotenza egle, mal, malbona, dos cae, e la iarum poste la veliro de macintoshu, do 1985, iliras vindosu spezo de clono della la fenestroi La nura uh, avantaggio de tio correlate al eh, Macintosh è sta coloro. Macintosh tio to che estis grisa blanca. Tio havas par coloroi. Wow, par coloroi! Tio esas la granda avantaggio. Tu di povas di fieri havi la coloroi, Per Macintosh esis sin coloroi. Kai la grande idea del Microsoft è sta sversiano. Tio ideo infecti infectis la tutan informatica mondo. Vi accettas modello 1.0. Kai poste vi c'è nuova hardware. Oh, la sovrano nel tu funzias, bedaure, vi devas reaccetti, 2.1 e poste 3.0 che dici a brevenda la samana ferro con i un plibonigo cioè effettive tutte necessas necessità ti ho prenesagio sul messaggio che ti ho la chiaro por via mal un chi un vira con ti ho essa eh, di di devas shudi eh, alla al microsoft tio vedo forse è poco pensato la idea è stata semplice Mi ha lo stesso prilabolino mi usas tion por scrivi leteron, esempio, au rapporto. Sed mi devas havi novan computilon, char vicine concluas con la hardware, con la printilo, to, bone. Mi volas reverti la saman, la saman, uh, la saman leteron. Ne, vi ne raitas, vi devas reaceti novan, te supraurion por scrivi la, la saman leteron. Ciulo vitio esos frenesa o logica? Frenesa, pro tio la libera software movado. Tion, Richard Starman diris, tio esos kio casos. Mi ne volas tion. Usando estas sen povo. Kai mi volas redoni la povon a ti. Kai pro tio nun exemple estas open office. Es es mal ferma. Ie sano. ferma. ferma versio concurrenza al Microsoft, se concurrenza sen paga che do mia consiglio estas se vi povas usu cia malfermita sofaro sofaro pritio vi povas raitas tusci modifi la kodon vi ne neniam faros tion sed io faros kaj tio estas bona ĉar la posta versio restos kongruebla kun la antaŭaj ĉar neniu gainas monum por tio vi nun povas fari tio e eĉ en Windows vi povas fari tio nun ĉar post l'unixo, linuxo, pardon, un linuxo, poste in la internet e poco, la mondoi devas comunichi un con l'aliai. Windows o cae Macintosh. Do tio caso la naude caiato. Tio mi vola su strechi. Do, ehm, mi venasi alla fine, uh, chi mi vola dire, yes, eh, giusta e tio effettiva e assicurata. L'asta rimarco QS fa effetto dell'intervento e mi ŝuldas la tute aksesaĵo to to to al Tim Berners-Lee en CERN esporte uh, centro de Genevo en la 1800 decai che tiu ŝanĝis la tuton ĉar ili devas komuniki pro tio vi povas havi la sama sovvaro e multa e platformo e voglio dire non se essa operazione ma in parte la operazione ma mondo finigia se effettive con eh, la tutta la texaggio pli gravas che vi può salire alla reto pli gravas che è buon usa spindoso può legare il mio documento che mi produco per Macintosh Do tio es la grava celo, la comunico inter la computilioi, ne plur operazioni in sistema. E pro tio li devi shangi la politico. Cara, oni ma va che po so, kai effettive non tempe, se vi estas ne estas programisto, ne tro grava sti sistema ni usas. Cara, la nura afero es ati pos comunichi da formato. E pro tio la forma ci comprenas la volta un formato. Ebbene, dossier formato e exemple doc estas de Microsoft uh, tio estas de Open Office tio estas de Word Rotofo estas uh, generala kai podo po estas por priti mi restas nura je la documenta eh, dokumenta formato e la dokumenta e formato do ne grava su ki usa su word se ci u po asabi e la via e formato do bon volo uso malfermai formato ne la ferma ne trudu alla lia alla lia e la besono usi ma fer fermitan fermitan sopvaro chi mi deva scomunichi via documento se vi deva dur comunichi por printado che vi ne volas iri e la cosmaro della cappello e sendo un po' per la retto yes po' do for yes portebla documenta formato Odo do estas open malferma dokumenta formato aŭ eble odo odo formi ne memoras la nomon, sed se vi devas uzi open office. La problema estas ke work kaj open office ne estas kongruebraj. Kaj do por uzi Vi atentu al tio. Electu, atentu. Ne faro tio senpere. Atentu alla bezone de la liaj homoj. Ebe red, red mesaĝe. Ĉu vi povas legi doc? Ĉu vi povas legi odo do? demando taue. tio est la mondo in un, ne pensu che via computilo, via liro a informatico estas la unura. Pensu al congru e blezzo, pensu al comunicato alla lia. Tio estes la grande novaccio, la naudeca iaro. Po, oh, tio estes mia messaggio, se vi volati alla fino. Se effettive, io mi ne parolis pre i cari Facebook, tiu es de nove la tria generatio de hakistoi Oh, mi vuole solo dire due, però se vi permessa qui minuto muto il posto la deca non può per dire to buclo se la inducta voglio granda in statistica in per motore sac statistic base in dateno granda in dateno kai mia ideo estas mi ne pagas ne petas pagon por mia servo rekte alla usantoi se mi starigas reklamoi exemple la reposto gmail mi ne pagas por usi gmail se li havas reklamoi do vi la usantoi nun estas varoi mia tempo sul mio computilo esas varo por mi mia tempo sulla computilo esas mono valora sono stio tio quien vili diras tio esas mal sen paga yes kai ne se vi ili ne de vi monon por usi servon exemple el posto tio signifas che vi atento alla reclamo vi estas vendita kiel varo ne e vine sia la preso vine sia chi un in pie valoras si utio kai es pli grave en facebook char facebook chi vieni a facebook vi donatas cion al ili cion copyrighton de chio vi metas en facebook ne sa pluvia se vi scrivas ion esas lei Kio es la subscribo de via kontrakto? Vi legu la kontrakto en a subskribi. Mi acceptas, klak. Ne, legu poste decidi. Ciar tio effettive, estas tio magista, daumi. Sed ciui homul fares tion, ciui sias cion da homoi partas en Facebooko, Uh, <coughs> februaro 2012. Occe, quarde, vi milionoi quarde mil milioni pli o la tutta Europa unio ca in sono une estas granda stato tio estas vera grava fero la punto estas che tio facebook o denigas cirfe o la retto char se vi ne partas Facebook, vi ne raitas atingi tingi la rete. Tio esas la tako al Google. Google dona sen paghe la rezulto de la search motoro. Facebook starigas muro. Mi povas diri che tio esas la granda bit muro de Usono. Ci tie estas stata bit muro de Cina, de Cina Granda bit muro de Cina mio. Ni sias, ni eh, retumas, ni eh, estas controlitai sed e effettive tio estas clara afero in dira al vi se li venas a cinuio vi controllas vi vi pos accepti a me veni a me en facebooko tio estas tuto ili ne diras tio sed estas presca o la sama kia veniras facebooko vi estas malanta o granda bitmuro do atento al tio tio estas la nova fenomeno Interreto ciplica plica e gravas, cae ciam oni proposas controligi, starigi circa ubaroi. Cae mi esperas che ciam esos hacistoi ciu volas defendi nia interezoi. ta esas vere tiu, odio li vidis, ciu ne? La du contraostarai vid punto, etica vid punto, la hacisma vid punto cae la commerza vid caí e deixam de dizer efetivo e forte. A nura ferro que os antigos esta que oni devas ne blu havas la eblezion, ne fari tion, devas comunici un con la vila. Ec la entreprenu. Tio es la granda gaino de Richard Stallman. Cer ec Microsoft ca Apple devis comunici un con la Do, Mi dancas vei, core dancas vi, pro quarto premici tie, mi zias che quelca e di flugis la duono della planeta por sequiti un curso, on cae mine niam progressos vi, vero, danco. Anca un eccius, anca gaudi, pro, vero gai, gaudi, vero e